O papo de anjo. O papo de anjo ele é feito à base de doce, doce hum, de ovos com amêndoa. Ao comer, ele é tipo os ovos moles, é macio hum, e é envolto em hóstia e, e depois passa por uma calda de, de açúcar. Somos das confeitarias mais antigas que tem o fabrico próprio da doçaria conventual eh, da Marante. É uma casa que já tem cerca de 40 anos, foi fundada pela Dona Hilda, que entretanto faleceu, e dois anos antes, antes de, ter falecido quis passar o negócio e, e eu aproveitei, aproveitei a, eh, a, a deixa, se assim se possa dizer. É uma aventura, está a ser uma aventura dia após dia. Fica, fiquei com as pasteleiras, porque são elas que fazem o, os doces, já estão cá na casa há mais de 30 anos e sem elas também a casa não era o, o que é hoje. O que vai bem? Vai bem qualquer coisa, desde um simples café, um chá, um copozinho de vinho do Porto, uh, que gostam de acompanhar.